hani öyle demek. Keşke söyleseydin hani ben dedesiyim falan deseydin. Neyse can sağ olsun da. Ne yapalım? Dedem dedi. Can sen adam e, dedesinin özünü bilmiyor mu bu? Dede hayır bilmiyor işte sorun orada. Yani aslında biliyor ama kabullenemiyor beş senedir. Kayıp zannediyor dedesini. Bu daha çocuk yani. Küçük daha bu. Anlayamıyor ki. Kaç yaşında bu? 11 yaşına girdi şu an. Bugün doğum günü. Güne geliyor, boşver. Geliyor mu? görüşelim Yok gelmiyor buraya. Aşağıdan geliyor ses. Aşağısı yakın gibi de gene. Ya ses yankılanıyor biraz. Bağırıyorlar orada. Çocuk diyeyim sana. Oyun oynuyorlar ya. ya. Sen ne yapıyorsun? Davarım benim. Geri git canım benim ne yapıyorsun? Şöyle bakayım He, senin ben amını sikeyim. Sen ne yapacaksın? Ben de sikeyim. Devam etmeyelim mi? Ben yarım kaldım valla. Sen hani o taraf gönderecektin ya. He? O taraf gönderecektin o taraf. O taraf? Ne taraf anlamadım. Fotoğraf fotoğraf. He fotoğraf. Gönderecek yani. Hem yarın gönderim. He? Yarın gönderim ben anlayamıyorum ki bu telefonu zor çekemiyorum şimdi. Yarın gönderirim sana fotoğraf. Nasıl istiyorsun? Tamam gönder. Nasıl bir şey istiyorsun? İstiyorsan şey yaparız. Bu e, internette şey varmış. Görüntülü görüşme varmış. Videolu. Ha, ya, kamera yok şu anda ya. He, onu al da öyle yapalım. Öyle görüşelim seninle. Tamam. Tamam. Bugün yarım kaldım. Ben devam mı edecek biraz? He? Devam edelim biraz diyeyim. Yarım kaldım. <laughs> devam etme. Boş ver. Ben, ben Neyse tabii işin bitti. Rahatladın tabii. Götü vurdun ya erkekler hepiniz aynısınız valla. Bak telefonda bile yapıyorsunuz yani şunu. Sen yap kardeş. Konuşma ben sinirliyim şu an seni. Neyse boş ver bugün ya. Tamam. Yiyecek, mi millet tabi. Ne yapacak? Yapacak bir şey yok tabi. Kapat. <laughs> Kudum ol kapat ya. Özür dilerim ya. Sorun değil. Sessiz. Ne? Şimdi bana neden öyle trip şey yapıyorsun ki? Elektrik mi? Neden trip yapıyorsun sen beni? Ne tribimiz? Trip yaptın sen beni. Yok trip trip yapmıyorum ya. He, bir sinirlendin bana sanki telefonu kapatmalar falan oldum görüşürüz dedim. İyi akşamlar dedim. Yarın Ee, dedim. işini bitirdin. Çok güzel gördün işini. Beni kullandın. Attın bir kenara. Yok ya. Ee, daha telefonda da. Telefonda. Telefonda işini gördün. Ah dedin, uh dedin, gıy dedin gitti, Erkenden Evet. gittin. Beni bir köşeye attın burada. Oh yaksan be. Oh Keyifle sigaran çok güzel. Harika. Mükemmel. Mükemmel. Hay, hay, Harika. Çok güzel. Güzel mi? Hoy. E ben çağırdım ya torunu. Kendi mi geldi? Soyunurum ben dedin ya. E tamam giyindim de çağırdım herhalde. Aptal değilim küçücük oğlan karşısına. Çıplak mı çıkacağım ben? İyi ya sonra konuşalım ya. Ay, tamam. Tamam, tamam efendim. Görüşürüz hadi bakalım. Hadi. Hot, hot ben. Yok yok hadi görüşürüz hadi. Kapat. Terli tolas. Bütün erkekler böyle. Ali kapatmadın mı şey? Bak bak afacana bak beni dinliyor bak kapatmıyor da. Konuşsana bir yerden göreyim seni kapatmamışsın ya. kenara koymuş beni dinliyor. Dırdır dır dinliyor. Kapatamıyordu. Of ya. Hmm, 9 dakika fazla yapmışız. Arkadaşlar. Hı? Ee, like'ları hala yapmamışız. Çok güzel. Mükemmel. Yine sizin istediğiniz oldu. Yine baş edemedim ben sizinle. Çok güzel. O konu bir yana. Son barlarımızı atalım. Bugünlük bu kadardı artık boğazımda zaten çok acımaya başladı. Daha fazla devam edemeyeceğim. Büyük emeğin karşılığını artık almaya başlayalım. Biletli bir gösteri olarak düşünelim burayı. Artık nerede benim barcılar? Göndersin yani. Aksu göndermiş gerçi. Kadir göndermiş. Teşekkürler. Kader var. Kader benim söylememi bekliyormuş. Teşekkürler Kader. Sağ ol. Yemin ediyorum var ya ağzımı açmasam telefonu koyacaksınız böyle uzaktan yayılıp böyle izleyeceğiniz rahat bir şekilde. O ne yapıyor? O çalışıyor mu? O size yayın yapabilmek için ne yapıyor? Hiç umrunda yat böyle izle. Efendim Eren böyle kalmışsın orada. şey Yemin ediyorum 5 dakika konuşsam sana kök saldırırdım onu. Bir şey sorabilir miyim? Ay yıldız nerede? Ay yıldız yok. <laughs> Ay yıldız yok. Birleşik Devletler. Öldü çocuk. Funda'dan 50 like. Teşekkürler Funda. Afra geldi. Afra uzun zamandır bar atmıyor. Afra göm şuraya bana artık. Aydoğan 50 like. Teşekkürler. Geçen reklam attım. Instagram'da. Çocuk demiş ki ya demiş geri zekalı niye reklam atıyorsun biz sen Wine at diye takip ediyorsun. Oğlum ben de Vine çekeyim diye zaten reklam alıyor. ben reklam almasam Vine'ı nasıl çekeceğim? Ben reklam almasam, para kazanmasam gideceğim bir işe çalışacağım. Bütün vaktim orada geçecek. Ne Vine düşünebileceğim ne bir şey. E çekemeyeceğim ya Vine'ı. Bu zihniyet yok hiçbir yerde. Ben her zaman bunu böyle açıklamak zorunda kalıyorum. Burası da öyle işte. Yani şu platformda ben durabiliyorsam bir şekilde kazanabilmem lazım ki vaktimi size harcayabileyim. Bulunduğum yeri geçindirebileyim falan filan. Normalde pek hoşuma gitmez böyle açıklamalar yapmak ama hani doğrusu da budur. Yanlış bir şey var mı söylediğimde? Yok. İnşallah şu ön yargıyı kaldıracağız bugün toplum olarak ya. Abi Osman abi yayın yapacak mı? Benden sonra Osman